Hola, ¿cómo están? Soy nuevamente yo, Talía Guerrero, aquí en las actividades de educar a las personas acerca de Bitcoin Cash y vine a visitar a mi amigo Anderson Piazpam a explicarle acerca de su billetera de Bitcoin Cash. Ya la descargaste, ¿no? Sí, sí, aquí está. Qué bueno. Bien en mi teléfono. Qué bueno, Anderson. Lo primero que necesitas saber es que Bitcoin Cash es efectivo electrónico para par, es decir, es dinero lo puede utilizar cualquier persona desde cualquier parte del mundo. Y es totalmente descentralizado, no depende de gobiernos, no depende de bancos, no depende de instituciones privadas ni públicas. Lo tienes claro, ¿no? Sí, Ok. Bueno, en tu billetera, al momento de tú descargar tu billetera, ya tú tienes la posibilidad, si quieres no las muestra por acá, ya tú tienes la posibilidad de recibir pagos de manera inmediata. No tienes que hacer ningún otro tipo de papeleo sencillamente descargar la billetera. Antes de explicarte eh, las, opciones de enviar y recibir, te quiero hablar acerca de la seguridad de tu billetera. Cuando tú tienes algún problema con tus cuentas de banco normales, ¿a dónde vas? ¿O a quién llamas? al banco. Al banco, ¿verdad? O se va al banco. O se va al banco. Pues en el caso de Bitcoin Cash, lo que tú necesitas es poder resguardar tu frase de recuperación o llave privada. ¿De qué manera lo vamos a hacer? de la siguiente manera. Te vas a ir a la parte de ajustes, que es la ah. tuerquita, sí. Le vas a dar a la opción respaldar y seguridad. Vas a seleccionar copia de seguridad manual, la que está abajo, copia de ah. seguridad manual. Y esto no lo vamos a grabar. Mi billetera BCH. Me vas a decir qué ves. Así a simple vista, ¿qué ves? Eh, opciones, hay unos numeritos, unas palabras. Ok, esas palabras. Esas palabras son tu frase de recuperación y representan el control total y el respaldo total de tu billetera. Por eso es que es muy importante que no lo compartas con nadie, por eso es que no lo podemos grabar, y que, y que lo resguardes, porque si en algún momento dice te pierde tu teléfono o se te daña, tú en otro dispositivo puedes mm. recuperar tu primera billetera a través de esta frase de recuperación, que consta de 12 palabras. Vamos a suponer que perdiste el teléfono. Te vas al principio nuevamente. Tú en otro teléfono vas a descargar tu aplicación como lo hiciste el día de hoy desde cero. Pero en ese caso, como vas a recuperar una billetera anterior, le vas a dar a la opción añadir slash importar, que está debajo de recibir. Eh, ajá, aquí. Esa. Y al tratarse de recuperar una billetera, ¿cuál vas a agarrar? ¿Agregar nueva billetera o importar billetera? Importar. Le vas a dar a esa opción. Importar y me vas a decir qué ves aquí. Léenos. Dice, introduzca su frase de recuperación de 12 palabras o su archivo de texto de respaldo. Fíjate, ¿ves? Te pide las 12 palabras de recuperación. Por eso es muy importante que las puedas resguardar. Nosotros recomendamos las PAST, que es un gestor de contraseñas. Ya por esa parte tienes que saberlo. Es importante resguardar la frase de recuperación para pues recuperar tu billetera y porque además representa el manejo total de tu billetera, Y de tus fondos y tu información, todo eso. Ok, perfecto. Bueno, vamos a pasar, Anderson, a la parte, eh, a la parte práctica, que es el envío y el recibimiento de Bitcoin Cash. ¿Cómo crees tú que, que, que funciona viendo la billetera sin simple vista? ¿Cómo crees tú que funciona? Eh, bueno, veo aquí dos opciones, de enviar y recibir. Supongo que, bueno, a partir de ahí es donde se... Ok, le vamos a dar a la opción de recibir. A recibir. Vas a seleccionar cuál de todas esas opciones. BCH. Eh, ok. BCH que son las siglas de Bitcoin Cash. Ok. Y te voy a, mostrar por acá. Yo en mi billetera voy a seleccionar, escanear código QR. Y ya. Voy a poner por aquí un monto y voy a enviar ya aquí se hizo efectivo. Y ya. Y le vas a dar atrás. Atrás. Otra vez nuevamente al principio. Fíjate. Ya ahí te cayeron los montos. Sí, de hecho, ya aviso antes de. Ok. Lo aviso antes. cuéntame ¿Cómo te parece a ti esto que acabamos de hacer? ¿Cómo lo ves? Me parece una manera más rápida, porque últimamente veo que la transacción siempre tarda, dependiendo de que si el, el internet, que la conexión, que todo ese tipo de cosas. Esto fue rapidísimo. y me parece muy práctico. Eh, ya solamente el simple hecho de un código QR, la transacción, sencillo. Parece muy, muy, ¿cómo se llama? Muy eh, práctico y muy fácil de manejar. Así es. Este, no sé si tienes hasta el momento alguna duda, una pregunta. Si esta, por ejemplo, si, si yo puedo, si yo necesito comprar algo en el, supermercado, ¿se puede? Claro, por supuesto. Normalidad? Nosotros manejamos un, directorio que se llama discover.cash cash, perdón, donde puedes encontrar todos los comercios que aceptan Bitcoin Cash como forma de pago. Es tan sencillo como que Tú vas al establecimiento, eliges el producto o el servicio que quieres adquirir y escaneas el código QR de ese establecimiento, pones el monto y lo envías. ¿Que ¿Cómo te obtienes los Bitcoin Cash? Bueno, hay páginas que, funcionan como proveedores de liquidez, es decir, donde tú puedes comprar Bitcoin Cash, por ejemplo, está mm. local.bitcoins.com y está Binance, que a través de el, eh, del P2P, que es eh, persona a persona, tú puedes intercambiar, por ejemplo, bolívares a Bitcoin Cash y mm. enviarlos a tu billetera de Bitcoin Cash. ¿Y se puede hacer al revés también? Se puede hacer al revés también. Exactamente, las personas que tienen Bitcoin Cash allí mismo pueden cambiar. De, esas, de, esas páginas. Exactamente. Y eso está ¿cómo se llama? ¿Qué, requisitos tiene que tener una persona para, tener esto? No ¿La billetera? Sí. ¿Qué necesitaste tú? Un teléfono y, nada. Y conexión a internet. Claro. Pues eso es lo que necesita cualquier persona en cualquier parte del mundo para tener la billetera de Bitcoin Cash. Un teléfono y conexión a internet ah, para poder comenzar a recibir transacciones en Bitcoin Cash. Ok, perfecto, me gusta. <laughs> Qué bueno que te gusta. Bueno, Anderson, es momento de que comiences a construir tu prosperidad con Bitcoin Cash. Qué bueno saber Muchas gracias. <laughs>